happy guys Hari ini saya membuat bluder istimewa Isinya keju dan coklat Nih guys, lembut banget Kejunya banyak Cocok dihidangkan untuk keluarga dan untuk jualan guys Untuk bahan A 250 gram tepung protein tinggi 60 gram gula pasir 20 gram susu bubuk 4 gram sap instan 1 gram ibis 1 gram beker bonus untuk bahan B 85 ml air es 25 ml susu cair 2 butir kuning telur bahan C butter unsalted 30 gram garam 4 gram semua bahan A dicampur jadi satu aduk sama mixer sampai merata lalu kita masukkan bahan B rumah bisa menggunakan mixer biasa. Atau bisa diuleni secara manual dengan tangan. Aduk terus hingga adonan kalis. Setelah kalis, masukkan bahan C sampai kalis. Adonan yang sudah kalis didiamkan selama 10 menit sambil ditutup. Setelah didiamkan, kita timbang dengan berat 55 gram. menjadi 9 buah lalu dibulatkan ditutup kembali lalu diamkan selama 40 menit hingga mengembang. Setelah mengembang, adonan siap kita isi. Untuk isinya kita menggunakan dua macam, yaitu keju dan coklat. Isinya kita menggunakan keju parut. kita oleskan mentega usahakan rata biar tidak menempel pada kertas dan rotinya sudahnya semua dioles lalu kita masukkan kertas roti yang telah disiapkan ditarik-tarik seperti ini biar tidak bocor atau keluar selesai kita taruh di dalam tray lalu kita taruh di dalam kuping agar mengembang kita proofing selama 20 menit kalau di rumah bisa ditutup dengan kain yang rapat selama 20 menit adonan bruder yang sudah mengembang dan siap dipanggang. Olesi susu cair agar mengkilat dan lebih menarik. Untuk yang coklat ditaburkan mesis di atasnya. Untuk yang keju ditaburkan keju parut di atasnya. Dipanggang dengan suhu atas 140 derajat dan suhu bawah 240 derajat selama 18 menit. Guys, blunder udah jadi nih. Untuk isiannya bisa sesuai selera. Bisa strawberry, serikaya, kelapa, atau kacang. Bisa juga daging. Entah itu daging ayam atau sapi, boleh juga ikan tuna. Nih guys, lembut banget. Kejunya banyak. Enak guys. Mantap. Cocok dihidangkan untuk keluarga dan untuk jualan guys. Wow. Resep ini anti gagal. Sudah dicoba di dapur Makdul. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. guys, kali ini kita akan membuat Korean cheese sosis egg bread yang lagi viral di Korea. Wow. Makanan jajanan kekinian. Jualannya rame banget guys. Harganya Korean won 3000 atau sekitar 40.000 rupiah. Kita coba bikin resepnya guys. Hmm, enak banget guys. Rotinya lembut, sosisnya enak, telurnya mantul, dan kejunya meleleh. Bisa ditiru buat ide jualan. Mm-hmm. Yuk kita mulai. Bahan untuk roti, tepung terigu 50 gram, maizena 15 gram, mentega 50 gram, gula halus 50 gram, telur ayam empat butir. Cara membuat adonan roti, mentega dicairkan, terigu dan maizena diaduk jadi satu sampai merata. Telur dan gula dikocok sampai mengembang bisa menggunakan pocokan tangan atau mixer. Masukkan campuran terigu dan maizena, aduk sampai merata. Masukkan mentega cair, aduk sampai merata. 보고 싶다고 그 말을 왜 Bahan untuk topping Telur ayam Kaldu ayam bubuk secukupnya Keju slice Keju mozzarella Sosis sapi Daun pasley kering Bahan lain Tatakan aluminium foil bentuk oval ukuran 15 cm di Korea pakai loyang cetakan ini. Cara membuatnya, sosisnya dikupas dulu kulitnya ya. Keju mozzarella dipotong kotak-kotak kecil dadu. keju slice dipotong jadi dua. Tatakan aluminium foilnya diolesi mentega. Taruh adonan roti di tatakan aluminium foil kurang lebih setinggi 1 cm. Taruh telur di atasnya dikasih bumbu kaldu ayam bubuk lalu diaduk. Aduknya jangan sampai mengenai bagian roti. Taruh keju slice di atasnya taruh sosis di atasnya. Taruh potongan keju mozzarella di bagian ujung-ujung sosis. Panggang selama 25 menit dengan panas 150 derajat.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 saya Yapi guys Kali ini kita akan bikin roti lapis ala jajanan pinggir jalan Amerika Rasanya mantap, cocok disajikan untuk keluarga atau untuk jualan Bahan untuk daging isi 500 gram daging sapi 1 sendok teh garam 1 sendok teh lada, 1 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok makan saus jamur, 2 sendok makan saus barbecue, 300 ml air putih, minyak sayur secukupnya. Bahan dagingnya bisa diganti dengan daging ayam, daging kambing, daging bebek, atau ikan tuna. Kita ambil dagingnya, kita iris tipis-tipis. semua dagingnya sampai dengan selesai. Kita tumis dagingnya. Panaskan minyak tumis dagingnya sampai matang. Masukkan 2 sendok makan saus jagung. masukkan 2 sendok makan saus babat masukkan garamnya lada penyedap rasa sampai rata tambahkan air sebagian aduk sampai meresap tambahkan lagi air sebagian kita aduk sampai meresap. Tambahkan air. Tidak aduk sampai meresap. Diamkan sampai bumbunya meresap dan dagingnya empuk. Diamkan sekitar 10 menit. sudah meresap. Kita angkat lagi. atau kita beli jadi di toko roti. Bisa memakai roti hotdog, bisa memakai roti burger, atau bisa memakai roti tawar. Kami memakai roti sendiri yang berbentuk kepan. Untuk ukuran rotinya, kita bisa bikin ukuran standar atau lebih besar selain daging isinya ada jamur, bawang bombay, cabai paprika, lettuce. Jamur kita potong kecil-kecil. panaskan roti dua sendok bawang bombay dua sendok jamur untuk paprika kita tumis sampai matang masukkan dagingnya 3 sendok matang deh kita tambahkan saus tomat cabai tapi kalau kita mau pedas kita tambahkan cabai pedas guys saya suka pedas nih guys mantap nih guys kita tambahkan mayones Tutup guys. Bagian atasnya jangan dipanggang supaya tetap hasilnya bagus. cabenya pedas banget yummy guys kita bikin yang lebih istimewa nih kita tambahkan ekstra telur ekstra keju slice ekstra keju mozzarella kita panaskan mentega panaskan roti kita kocok telurnya pakai takaran separuh aja jadi ukuran bawang bombaynya cukup satu sendok makan jamurnya untuk cukup satu sendok makan paprikanya cukup satu sendok makan 3 sendok daging buat ukuran standar cukup 2 sendok makan daging Mantep guys telurnya supaya tidak terlalu pedas lelekan keju mozzarella. Kita lelekan keju mozzarella. kita tambahkan keju mozzarella mozzarellanya mantap nih guys kemudian kita tutup mantap nih guys ada telurnya ada dagingnya ada ekstra keju slice nya dan keju mozzarella nya hmm yummy Rasanya mantap, cocok disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. jualan jajanan roti lapis ala Amerika. cocok buat jualan apa sih donat roni itu tuh donat bulat tanpa lubang dan ada isi di dalamnya isinya bisa berkreasi sesuai selera bisa strawberry coklat ricaya coco crunch green tea dan lain-lain mantap buat jualan pasti laku donat tombol ini lembut sekali guys isinya banyak wow. hmm. mantap bahan-bahan berupa bubuk tepung cakra 1 kilo gula pasir 250 gram susu bubuk 30 gram ekor bonus 3 gram, sapi instan 15 gram, bibis 5 gram. Bahan-bahan kedua. Telur ayam 2 butir, susu cair 100 ml, air es 350 ml. Bahan-bahan ketiga. Butter unsalted 125 gram, garam 15 gram. Hai Happy guys, sekarang kita mulai cara membuatnya. Tepung katra Gula pasir. Susu bubuk. Besar Ibis. Ceker bonus. lalu diaduk sampai rata lebih kurang 5 menit untuk di rumah bisa menggunakan mixer biasa setelah merata lalu masukkan bahan-bahan kedua lalu diaduk diaduk sampai merata sampai kering di rumah bisa menggunakan mixer biasa setelah kalis lalu masukin dalam sama butter unsalted mulai merapat sampai kalis setelah kalis lalu diangkat setelah itu ditimbang sesuai ukuran umumnya ukuran satu donat 55 gram ukuran kecil lebih enak karena isinya lebih banyak ukuran standar 55 gram bisa jadi 36 buah ukuran kecil 30 gram bisa jadi 66 buah kalau di rumah cukup bikin seperempat resep aja jadi setiap bahan dibagi 4 setelah ditimbang lalu diberatkan dipipihkan masukkan ke blooper selama satu jam kalau di rumah bisa ditutup pakai kain serbet yang rapat atau bisa ditutup pakai plastik wrapping Adonan sudah mengembang siap digoreng. Panaskan minyak dengan api kecil. Bagian yang melembung ditusuk satu kali membaliknya. Kurang lebih satu menit setiap sisinya. Lihat guys, kalau adonan lembut, wakilnya keringnya kelihatan. ditusukin dengan bambu untuk isinya lalu masukin selainnya ke lubang yang tadi ditusukin Buat demonya saya cuman praktekkan satu macam yaitu isi strawberry. Untuk resep cara membuat isi atau plak akan saya buat dalam video tersendiri. Taburi bubuk gula secara merata. Lalu dibalik Gas donat bomboloni sudah selesai. Siap dihidangkan untuk keluarga atau untuk jalan. Isinya bisa berkreasi sesuai selera. Bisa strawberry, coklat, rikaya, kokokran, green tea, dan lain-lain. Donat bomboloni mantap, buat jualan pasti laku. Donat bomboloni lembut sekali guys, isinya banyak. Kami kombinasi yang pas antara roti panggang dengan indomie goreng yuk kita mulai bahan-bahan roti tawar indomie goreng telur ayam keju mozzarella mentega untuk memanggang saus tomat, sambal saus pilihan, saus mayonnaise pilihan. Cara membuatnya, roti tawar dibelah dua. Buat indomie goreng seperti biasa. Panaskan teflon dan beri mentega. Aduk telur agar merah dan putihnya tercampur. dadar sampai setengah matang. Taruh roti tawar yang sudah dibelah dua. Telur dan roti dibalik. Rapikan telur di bagian pinggirnya dengan dilipat. Taruh indomie goreng di atas potongan sebelah roti. Taburkan mayones pilihan. Taburkan saus sambal pilihan. Taburkan parutan keju mozzarella bagian telurnya. Balik sebentar agar roti terpanggang merata. Indomie sandwich telur keju sudah selesai dan siap untuk disantap. Bagus untuk ide jualan makanan jajanan jalanan. Selamat mencoba!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 mini teflon, no mixer, no oven. Buat hidangan keluarga dan cocok buat jualan. Hi happy guys. Kali ini kita akan membuat pizza mini teflon. No mixer, no oven. Bahannya sederhana, bikinnya gampang. Pizza mini teflon cocok buat keluarga, khususnya anak-anak. Hmm, enak banget guys. Seluruh keluarga pasti suka. Cocok buat ide jualan makanan. Yuk kita mulai. Bahan-bahan tepung terigu cakra 250 gram, susu bubuk 1 sendok makan, garam 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, bread improver ibis 1 setengah sendok teh, ragi saf instan 1 sendok teh, minyak sayur 1 sendok makan, air es 150 ml. Bahan untuk topping bebas sesuai selera. Kali ini kita akan membuat topping yang paling digemari yaitu sosis, jamur, bawang bombay, dan keju mozzarella. Kita tidak pakai cabai paprika karena anak-anak tidak suka pedas. Cara membuatnya Tepung terigu, susu bubuk, gula, ibis, dan saf instan diaduk sampai merata. Masukkan air esnya dan aduk lagi. Masukkan garam, masukkan minyak sayur, lalu aduk sampai merata dan kalis. tersebut untuk ukuran mini 12 cm. Kalau mau ukuran standar, adonan bisa dibagi menjadi dua bagian, masing-masing beratnya 220 gram. Adonan tersebut untuk ukuran diameter 24 cm. Setelah dibagi, tutup adonan dengan kain atau plastik wrapping. Diamkan selama satu jam. Setelah itu, tipiskan adonan sampai selebar yang diinginkan dengan menggunakan pipa roll. Letakkan adonan di teflon, rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya. Adonan ditusuk-tusuk dengan garpu secara keseluruhan agar bagian dalamnya lebih cepat matang. Adonan siap untuk dipanggang. Kita akan memanggangnya menggunakan teflon atau tanpa oven. Panggang dengan api yang sangat kecil. Untuk ukuran mini, dipanggang selama kurang lebih 10 menit. Panggangannya harus ditutup supaya bagian atasnya matang merata. Untuk ukuran standar dipanggang selama kurang lebih 15 menit. Jangan lupa untuk diperiksa, jangan sampai hangus bawahnya. Berikan topping ketika adonan dipanggang setengah matang. Untuk toppingnya, Bawang bombay diiris tipis-tipis. Jamur dipotong tipis-tipis. Sosis dipotong tipis-tipis. Keju mozzarella diparut. Taburkan saus tomat secara merata di seluruh permukaan. Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap. Taburkan sosis Taburkan bawang bombay dan jamurnya. Taburkan kembali keju mozzarella secukupnya. Tutup kembali sampai toppingnya matang. Angkat dan sajikan panas-panas. Pizza mini sudah selesai. Letakkan adonan di teflon, rapikan bentuk adonan sesuai teflonnya. Adonan ditusuk-tusuk dengan garpu secara keseluruhan agar bagian dalamnya lebih cepat matang. Taburkan saus tomat secara merata di seluruh permukaan. Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap. Taburkan sosis, taburkan bawang bombay dan jamurnya. Taburkan kembali keju mozzarella secukupnya. Siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan. Rasanya sama seperti di restoran pizza Italia asli. Hmm, kejunya mantul. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep selengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak. Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Cheese Bread lagi ngehit nih di Korea rasanya memang beda kejunya meresap bawang putihnya mantul lapisan luar rotinya kering enak banget guys semua pasti suka bisa buat jualan online via medsos Kali ini kita akan membagikan resepnya dan membuatnya. Yuk kita mulai. Bahan-bahan Roti bun, roti bulat tawar tanpa isi yang biasa untuk burger Kali ini kita bikin roti tapi tidak menampilkan cara membuat rotinya. Rotinya bisa beli di toko roti atau supermarket. Kalau mau yang rasanya mirip, bisa beli di lotemat Roti Korea sedikit berbeda. Rasanya agak seperti roti jadul karena tidak terlalu lembut. bahan untuk filling cream cheese cream cheese 250 gram gula harus 30 gram whipped cream cair 50 ml bahan untuk celupan bawang putih atau garlic butter margarin 100 gram bawang putih 35 gram, telur ayam 1 butir, susu kental manis 25 gram, madu 25 gram, daun parsley kering 2 sendok makan. Cara membuat piring cream cheese Cream cheese dilarutkan bisa dengan microwave atau dipanaskan dengan api kecil. Campurkan cream cheese, gula dan susu whipped cream, lalu kocok sampai merata dan mengental. celupan bawang putih atau garlic butter. Bawang putih dicincang sampai halus atau di blender. Bawang putih yang sudah dicincang ditumis sebentar tanpa minyak atau dipanaskan di oven untuk menghilangkan bau mentahnya. Campurkan bawang putih, margarin, telur ayam, madu, dan susu jadi satu lalu aduk sampai merata. Panaskan sebentar dengan api kecil untuk melarutkan margarinnya agar tercampur merata. Masukkan daun pasir kering dan aduk sampai merata. Bila tidak ada, bisa diganti dengan daun seledri yang dipotong halus-halus. Cara membuat garlic cheese bread Roti dipotong 6 bagian atasnya potong sampai dalam tetapi jangan sampai terputus. Masukkan piring cream cheese di bagian dalam bawah setiap potongan. bagian roti basah merata termasuk bagian bawahnya dan taburkan potato flakes. Maaf, di video ini kita tidak menaburkan potato flakesnya. Garlic cheese bread siap untuk dihidangkan. lapisan bawang putihnya merata di seluruh roti. Kejunya meresap di bagian dalam mantul, guys. Hmm, yummy. Bener-bener beda. Hmm, endes, guys. Seluruh keluarga pasti suka. Siap untuk buka PO di WA Group untuk jualan online.